gente, tudo certo? Senhora, senhor, meu Brasil, Brasil, Senhora, senhor, senhora, senhor, vai ficar sem funcionar, vai ficar sem funcionar, vai ficar sem vai, ficar funcionar. Yeah. Hoje é o dia, dia de vender o meu gato crônico. Tumpa, tumpa, tumpa, Eita questão do Japão, é Japão, estamos no Japão. Todo mundo tem farfete, mas o Jeff I need you to something. Go ahead. It's a little bird. I got that farfete. Yeah, I got a farfete. Hip, hip, hip. chao, chao, chao, chao, chao.